للعقوبة فكانت مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزيوز شاهدة على تألق هذا اللاعب إيبوسي الذي كان نجم المباراة الشوط الأول كان للنسيان بالنظر إلى العدد الكبير للفرص الضائعة ومن كلا الطرفين خاصة من طرف الشبيبة التي درس مدربها عز الدين أيد جودي طريقة لعب اتحاد الحراج جيدا لكن ورغم ذلك غابت الحلول كل شيء حدث في بداية الشوط الثاني فبعد رأسية عوج التي علت العارضة الأفقية للحارس دوخا جاء المنقذ إبوسي الذي حل العقدة بعد أخذ ورد فبعدما نجح الحارس الدولي دوخا في صد كرة رايح التغطية كانت غائبة وإبوسي يفتح باب التسجيل ست دقائق من ضربة انطلاقة المرحلة الثانية ضغط الشبيبة تواصل وإيبوسي لم يرضى بهدف واحد تسبب في دفع المدافع إلى ارتكاب الخطأ فسجل الهدف الثاني في اللقاء عن طريق ضربة جزاء والخامس عشر له هذا الموسم ويستحق لقب الهداف محاولات الاتحاد بعدها باءت بالفشل حتى في تقليص الفارق